Egoera ontatik ateratzeko, orain inoiz baino gehiago behar zaituztegu. Astiarrako komertzioa aukeratzen badegu, herria bizirik mantenduko dugu. Gure herriak behar gatiolako uneagoetan, erakutsi dezagun irudirik oberena. Mila gurekin egoteagatik, Eta gure aldetik ere alegin guzti egingo ditugu zeukin batera aurrera egiteko. Irrikitan gaude zuekin egoteko. Aziarran kaio garrilako, aziarran bizi eta lan egiten degulako, aziartarrak izateaz arro gaudelako eta herrian maite dugulako. Bizi, erosi eta maitatu aziarra. Todos juntos saldremos de esta situación. Gau, inoiz baino gehiago, zuen etxeetan, zuekin gaude. Zuekin! Denon artean lortuko dugu, hau pastigarraga! Guztion artean lortuko dugu. Izan astigarraga. Izan astigarraga. Aupa astigarraga. Hau pastigarraga. Hau pastigarraga. Denon artean lortuko dugu. Hau pastigarraga. Enbeen berregu. Hau pastigarraga.